Itxaso, Iker, Gaizka, Biren eta Saioa etorri dire aurkesten eh, egindako lana eta burgetkotetan bere esperientzia horretan, bai? Eta pizti, aite behinak, eta pizti ditarrok ezagutzen duzu ez, Soateko parte da, bosera malea, eta zerbaitiko intervenzio txiki bat ingo doa maiera, proposatik bat azaltzeko gure lanat hori baina. Bueno, asko tortzea gatik eta, bueno, batez ere oposak eta duzea horretan zaudeten guztioi animo asko eman eta aurrera. Bueno, e, eh, itzali honen elgura da, gure, esan du bezera jose bat, gure lanaren aukesten bat egitea, gainetik anegin dugu, eh? aldegun eta azkarren zer, zurin zaigu denbora eta zekontzuko mm. denbora. Orduan, bigarren da irugarren mailarako e, e, eh, programatzeak edo unitateak sortu ditugu, iaz hasitako lanarekin, eta, eh, bueno, eh, nire lan dazan orkestea nengoa, baina ja e, orkestu ditu, hasi que... bueno, hasi baina nago ere, eskerrak eman nahi dugu, alde batetikan, an, e, soat, elkarte bezala, ba, eman digun laguntza gatik, eta babesen gatik, eta, bueno, konsulta, eta, bueno, momentu oro horre gondalako, eh? Bestaldetik ere, aurreko programazioak egin zituztenei, marko hori jarraitu dugulako, eta nolabait ba, bueno, ba, izan dira, gure eredua, eh pixkat, eh, eh, orientatzeko. Eta azkenean iraleko irakaslei, beraien, eh bueno, eh, jarrera, beraien e, aholkua eta izan dalako e, ikaragarri lagungarria, ez? Lanaren helburua, hemen dut bai, Euskarazko programazio proposamen bateratua egitea, egun dugun marko legalean, kompetentzia motor e, Bai, hori da, e, iaz hasi zan dana, aurten garatu dugun beste zati bat, eta e, eh, datorun urtean albali bada, e, amaituko jakiteko eta kokatzeko, bueno, iaz garatu ziren e, unitateak izan ziren laugarren bosaren da sigarren mailarako, hemen ikusten dituzue, hauek dira iaz e, aurkeztu zituztenak, e, eta ekintza motoren dominioak ikusten duzue horbera, no? beti e, buruan dukitzen aurten garatu duguna, izan da, bigarren da irugarren mailarako, hauek izan dira unitateak, izenak eta ez esango, bueno, e, gaur bertan jaso dugu iraleko beste e, e, korreo bat, uste dira badijola eta e, eh, aurki izango dira jara, eskarratzeko e, modu. Orduan hauek dira guk aurten e, garatu ditugunak, eta faltako zan, batorren ditean, lehenin lehenin Bai? Bueno, gure lanaren azalpena egiteko ba, hemen kokatuko gea. Eh, gure lanaren ibilbidea neko neko erresa izan da. Alde batetik ba, bueno, proposamen nahi zitzaigunen eta onartu gendunen e, eh, baliabide asko edo laguntza asko jaso gendun, soatek antolatu zuen e, eh, Josebakin batera e, formakuntza e, kokatzeko nola izan bat ziren e, gure unitateen lanketa, ez? Orduan, Alfredo Larrazekin uki gendun e, formakuntza iaz aurten ere badago aukera berriro, eta e, horrekin gehi unitate lehendikan zeuden sortutako, bueno, sortuta zeuden unitatekin hasi ginen e, igaleko lane. E, Egia da, behin e, hasita e, gaia aukeratuta eta hasi ginen pixkate lanen, ba, ikerketa bat egin behar izan genuen, ba, gure gaian edo e, aukeratzen ba, zintzuk ziren egitza gokiak, zintzuk ez, zintzuk ziren e, e, motor, dominio motor horretarako horretarako <clears throat> batean justo behar genitunak edo egokiagoak zirenak eta e, horrekin batera egia da ba, e, sortu denula ba, nahiko e, dinamika politia, lantalde dinamika eta zalantza bat duma genuken, no? elkartzen ginen eta e, no, zalantzak maigainan jartzen genitun, beste laguntza erekin ba, ba, e, konpondu edo bintzat e, bat e, bilatzen, bon, saiatzen ginen. Eh? Hori bukatutakoan, e, e, bueno, biskate ba, gure unitatearen eskema edo eginda zegoenean e, ekin genion benetan e, idazteari eta nundik gara ba, gure, gure realitatetik azkenean ezin dugu bukatu zer behar, ez, eta nundia lanen. Orduan, e, esaten dugun bezala, elburuan hau da proposamen bat, e, norbaitek e, interesa bali egun ematen, eta biki, ba, hau eta probatu bat daude eginda gure momentuko errealitatean da gure taldeen arabera, gure eskolaren arabera, gure errekurtzen arabera eta orduan ba hori dana moldatu beharko izan edo egokitu beharko izan zuen eh errealitatea. Gero eh eh hor sartu ziren eh erradaktatzen da hasi ginenan ba iraleko irakasleen laguntza, ez? Eh ez dira mugatu bakarrik euskera zuzenketa ba hutsa edo eriteak baizik eta beraien e, eh, ikuspegitek ere, e, eh, soinketa edo kontuzeketaren kanpotik, ba nola mm, mm, zekezkak edo hau. Egon ikusten duzu, ba, nik ikusiko nuke, ba, era, era horretara edo, ja, baina gian adin honetan, bai, ba, bai, ba, da pixkat izan zen, e, bueno, e, dinamika e, sortu zen neko, neko politia. Eta gero, amaieran, ba, bueno, unitateak sortu genitunen, eh elkarren artean, bueno, eh, elkartu ginean, aurkeztu genuen eh, elkarri e, unitateak, izan zen oso momentu politia, ze benetan ikusten dezu zure lana, e, osoa beste lanekin batera, eta e, zen horako e, oniritzea doken, ez? Nola, nola, ikusten, nola ikusten da zure lan beste enberi, ez? Eta, bueno, oso momentu politia izan eta momentu honetan nola aurkitzen gehan, bueno, ba, e, lana bukatuta eman da dago, Eimara bidalita, Eusko Jarlantzak duken e, eh, publikazio departamentora. Eimatik bueltatu ziren ja unitateak e, beraien e, zuzenketak, zuzenketa hori ja burutu Eta e, orain, azken golanaren zai garen bitartean, bitarte honetan, bueno, ba, soateko bilera batean e, komentatu dugun, esan dugu, e, egungo leheredia edo gara zuetanak, e, eh, orain eh, ari garela arazo egoera direla eta iazko unitateak eta urtekoak txokaten hori eh, ondo garatuta, eta bon, hori ere elkartu ginean, baratu genituen unitate, guztian, hau dena bitarte horretan, eh? imara bidali eta jaso genituen iazko unitateak, arazo egoerak sortu genituen, arazo egoera horiek, baita ere bideratu egin dira, bideratuko dira iralera zuzenketak eta ea posimeran txertatzea unitatean, eta horrela ja, kompleto ateratzen diren. E, bueno, zer gertatuko da, ba, behin ematen digutenean, bat egizu lan hau soaten bitartez edo garatu dena, irekia da, da gure proposamena, e, guk landu duguna, baina edo nork e, hartu dezakena, eta e, argitaratuko da edo publikatuko dea e, hainbat e, e medio digitaletan, Hainbat besteak beste, e, gorputzitzik eta ezkuntza.ne, Josebana, eta soaten e, web Esan behar dago ere, gelitzen zaiela, e, lehenengo unitate danak daukate e, marrazkiak eginda, hori eta bateratuak danak e, e, batek egindakoak. Bigarren lan honetarako ere eskatu da, hori indikan ez dakigu onartuko dutenez, baina asmoa bada dana e, Ba, lan hori eh, ekin diogun eta inbeste garrantzia manen koherzioa eta koherentzia horren barruan eukitzeko baita ere marrazki danak eh, eh, Eta hor bukatzen da, jabin publikatuta daudela, imaginezten dugu ba, koia egon modirela ima zerbitzuak eta posibilizan da da deskargatzea. Eta faltako zainak datorren urteari begira, ba, ea aukera daukagun, ba, lehenengo, maileko unitateak sortzen eta hori gutxi gara gara izan da, gure bilbidea irailetik ikau eh, nortea. Eta, hori gain, ezkat, eh, eh, itzik. Baina, nire legin dukona zazan duten, ikintza dominioak zer dira. Ikintza dominioak dire, ikintza motorrak, zailkatuteko modu bat. Bai, zailkapen bai, mota bat da, beste asko dauz, ba, hori beste bat da. Hemen, ba, erosin jolaz, erosin bioko, erosin jarduera motor, ba, bere lehko edeko zeitalde honetako baten, ez da? eta gure helburue ikasle kompetenteak e, eh, egitea sortutea bada, bai gero realitate dago zenean. E, eh, horre, eh, topauko dugu esan, erreto horrek egain ditutea, dominio danak lan dugu dugu gure programa zinioetan, bale? E, programa, e, dominioak zei dire, hemen dugu zen gain, Orduen, labur labur azaldu dut, bale? Lehenengoa da, e, bakarkako ekintza. Bai? Hemen, e, bat egiten dut mugimenduek, esteko besteak egiten dagoenean inongo eraginik. Bai, bakotzak egiten dago berea, eta eta nik idan dutena, ba, ez dago beste jarrengan eraginik eh, sortu sortuten nahi. Guke eh, gure unidadeatan, ba, sartu dugu zemen parkura, gimnastika, atletismoa, baina, bueno, ba, beste bakotzak ero bere programazio egiten dagoenean, pues, aukera badeko zuen beste bat usatzea. Bai. E, de, dominio honetan batez belakuten direnak dire gorputz eskema garatuteko edukiek edo duen, bueno, ba, lehenengo zikloan adibidez, bueno, anaiko garrantzi edo hartzen da, bale? E, eh, bigarren dominioa da bat baten aurkako ekintza. Hemen azkenean dekozu eh, arerio bat edo gainditu beharreko aurkari bat. Eta, eta zure mugimenduak horretara zuzen gula, dozu, bai? Lehen duten direna dire estrategiak hori lortuteko. E, guk ba, sartu dugu zeleia jokoak, sartu dire pinpon, badminton, e, Bai. Ezeuzkal pilota sartu dugu bat bateko badaten aukadanean eta eta beste batzu. E, irugarren dominioa elkarlaneko ekintzak, e, bueno, Dr. Carlosek e, ni baino bastante hobeto azaldu dagoela, hori ez dut nazor asko luzatu. Eta hor da, talde bateko, talde baten zauz, elburu beteko zu eta elburu hori gainituteko, ba, elkarlanean e, aritu dago zu, zure, zure kideak az. E, laugarrenak be ez dau azalpen askorin behar. E, laugarrena da elkarlaneko eta eta aukakotasun ekintza. E, bueno, talde kirolak bat ez, ezta? Ezkenean, e, eh, bueno, ba, ustotan operabildu guztu askotan, ba, saskibaloia, eskubaloia, kimbola, dazbola, hainbet eta hainbet eta bueno, ba, sartu behar dugu bai batzuk, nire programazioan, baina ez bakarrik horretan zentralko. Bosgarrena, bosgarren egintza da ziur gabetasun inguruneko ekintzak sartzen dide hemen. Hau oinarteneko gitxi landu izan den eh, gauze bat da, ba orokorrean ba, eskolako patioak ez baldintza askorik emoten, bildurrek, e, eh, zeo zer pasauko dara bildurre, eh, antolatuteko bai basaitasunek aurkiten dauzelako, Baina, bueno, guzti guzti gu oso aberazgarri dela eta derigor sartu beharko gindu zen e, eh, ekintza direla. Gute hemen dugu mendiko bizikleta, orientazioa, eskalada, e, eh, mendibiliak eta imaginazioa purre bota baukerak ba, badauz. Bai, eskolan saio danak ez tozu zetan e, ingurune natural bat egin behar, ez tozu zena, ez tozu ez batzuk e, eskolako patioan dauzela. Baina, bueno, ba, aukerak badau, ez ezan, imaginazin dago eta kurbete gogoa kurbetik inizkero badau, aukerak badau, ez da nintzeko. Eta gero, honek eh, da, eh, estereotipoak eta gelako rolak eh, apurtuteko aukera hona da. Bai, ez dira, kurbulean oso hona dana, ba igual eskaletan erbaten duzu eta eh, bintu da, edo mapa bat emototuzu azten da bueltaka eta ez ekin hon dagoen, ez da? eta kontrara, ba, beste gauze batzu eta nahi nuna ez dana, ba, ba, ba hori igual bere, bere gelako estatus edo, ba, ikonan ez dana. Eta, eta azken dominioa zeigarrena da, adirazpen eta arte kintzak, konek bai azken dutetan, eh, makerotak landu dugu, bai gokutza adirazpena, eh, zirkua sartu dugu, eh, gukako esporta hemen sartu dugu, Gorkotaile da adibidez, irugarren eh, dominio esartu aldala, e, ba, elkarlaneko dominio horretan, baina dominionek honek dekona da, e, bideratute dago publiko aurrean e, aukesten bat Gure dominio honetan adibidezako esportak, azken helburu moduen edo hori deko. Bai, bueno, horregaitik sartu dugu, dugu hemen. Eta, bueno, ba, beste, barik, azkenean programazio, ez kompleto bat edo, dominio danak eh, landu behar dugu, bai da, bakoitza igual bere mailan, bai alegu behar gara eh, bat sortuten dominio danatako. Eta, bueno, azkenan, eh, egin behar dugune dalako, gure ikasleari aldanik eta eta egoera tezkordin gehien aurrean ikin. Eta, bueno, txasok eh, hemen dizela ateraten diren ekintza prinsipioa eta... Ni altza eh? Imo, orrakoa Betxo, hau da askenean, gatu dana askenean gubio eta datorren lukien baleneko maila guzata gozana orduan hemen bengau ba bigarren da ingurren maila nindogun akurreo lakaini gainetik unida desunida deka akurratea satuko zuek Honek emoten dau, eh, ikusi osu, eh, ez ga, ez ga ditu batzuko, ikuskuntzako irakande normal, normala gaz, baina ukigu beste pertsona batzuk, baina igual denbora gehiago honek unidadiek garatu alixete, beste bai. Orduan, honek unidadiek zukalde lan handiz eukidabe. Eukidabe, ba, zalantza asko, eulaliak izate da moduen, krear ez dudar eta lantxik da, ez? Ba, eh, personiek edo eh, inbidabenak unidadiek garatu alixeteko, argie hauki arte, nuntik eta nora jogi den, bak biharra dut dago. Dun, bueno, asaiatuko ba, naz, eh, buruen hauki dugun guztize, eta idatzi txegelitzen ez dana, ba, apurra-apurra, zeu eitak zmititzen. Bai, zeu hori unida dietan igual ez da zuen mm. Eta non untu petakotan, izango da justifikazen eta erizpide metodotik. Horra gertzen da, igual holan, puntu horretan gehiago. Honek gure badozu ez topau, hemen urrengo kritxan. Eh, zora ez hamen web horri honetan, zora dugu web deskarra laugarren eh, eta zeigarren maien gu, ja eta peigarren niko eta honetan Bai, Horrek bizetan sartzen deskarra aldo Laugarren, mozgarren eta zeigarren maien eta peigarren ba, pasetan dizen prozesu ba, e, badeja, betxu. E, lehen komentau da, urtena eh, galdera bat, nire interesantzi behintzat, bat ez esan dozune, ez? E, eh, Konpetizine esartu, esartu, kooperazine bakarri zen, gerra, eta e, Carlosen erantzun dixen da, ba, berak sartzen da bela, baina maiena. Eta berberan egun bitxarren konturatu naz, aibarik nahi barik gertu egin bat dinen dugu. Guk sartu dugu lehenengo unidade bigarren maiakaz, bai? Eta lehenengo unidade moduen sartu dugu mosto rapatzaileak ikuin motorra. Hori unidari neukaratu neban, eneu guztizaz, eta ipini neban, e, ipuin bat sortu neban, eta ipuni horren gaizera beldurra. Ze beldurra da, nadok eta uniek nik uste beldurra horrek duz importantia da berre. Orduan, da, berri bilizerri zen, pasetan dira gertakak oso misterio txue, eta e, enti dago ikaratu tebizidea erri horretan. Eta uniek, Eh, laguntzen dutzie detektibe zaharrai irakasliai, horrek monstruo horrek, arrapetan, topetan, eta urten bide bat topetan, ba, errixen dauen ikara horrek. Eta ipuñan bitartez, proposatzen direz erronka kooperatibo bat. Orduan, ze da, ba, horrek erronka kooperatibutan, esan da bera aurreko itzaldi zebe bai, ez? Ba, ikusi behar dozu bai umiek bai dago izan, ikusi behar dozu bai e, eh, ikuin motor bat garatzeko, ba, behar dozu nesakur bat egokitu eta girotu belie, ba, zebalia bidea. Nik hau ikuin motorra, talde oso desberdinetan erondota aurrera. Eta batzutan, ba, e, e, e, etengabe, etengabe, ekango, bai, moldatu bieguna. E, umiek daukien maian arabera eta bat ez behar. Bueno, gero, bi garen dina den modu ikin dugu jolasak duen. Betzen da, ja, udazkena eta gaizka karatu gana hori nidari eta esan Beti da barra zen ditzen dugu zurteera, guazen udazken dina itxaka. Gauzatu dugu bi garen dina den duen. Eta, direz, jolasak oso barrak ez dut zuek izena, guni piloa dago izan jolasak, batu dut zorrak, gildu dauz, edo adenetarako bat ez beti izan eta izkutak eta jolasak, Eta gainera asko ja ezagutu kampuen enbiozunez, nire didaktikue ikastetxetik kampu garatzen danez, ba, bueno, asko errezten dut zu nire alde aurretik jakikie eta guztoko polasak eh, jolasak egin ez, eh, arazo aldetik eta ba, asko problema asko kenditzen dut Eta itxen dagoen da, urtzen dagoen da, ikastetik, ikastetxetik urtetik. Eta azken dut pasetan jakunerra, ikastetxean ikinidugu sesi bat, ez da, ba, ez dakit gabesteko moduen eta oin urtetik, hori ikastetxetik urtetik problema bat bihurtu. Orduan, gaizka ditzen da beste e, e, hori bat, e, proposamen bat da urteko programa zinioien e, eta plangin <coughs> ikastetxekuen ba, sartzeko. Eta holan, bueno, ba, lere aldetik eta bakurra babestu da bagoan, ez orduan izango zen, ziur da betasun nien, e, jolazak ikastetxe Gero dago zirku. Zirku dago sartute adierazpen eta arte dominio, Eta hemen inakik iban, ba, kristo gierra bai, hartu ban, eta zan, bueno, azirtuko disiplina guztizek azkenin, konturatu naz, egun bloketan bizartzen dizela. Dago gorkuntzari azpena, dago malabareak eta dago akrobazia. Eta hartu hartu dauz, eta landu dauz horrekin gauza. Eta gainera sartzen dauz bi teknika, e, itzalen antzerkia eta antzerki beltza. Eta horrekin danakit, bain dago oso nida bai, musika dago oinarri oinarri zen, lehen gaizak izan da moduen, adierazpenezko domeinu honetan itzen dugu zen unidadietan, beti dago azken ekoizpen bat, eta hori, ba, jentea hori etxen. Gauz, ba, gabon inguruen, orduan, perfecto. Bai, ikaste ikastetxietan eta hori etxen dugu bat eman aldiz, eh? Ba, hor dugu esan. Taldeko jolasak Haunek eh, unidadik dauke, larrazen unidade didaktikuen e, eh, kutsu handi Artzen dauz, bera plantetan da esan, bi jolas oso jolas e, aukera handiz egoten dara jolas, eta hau da, e, eh, aukakotasun eta elkartasun e, eh, domenioen sartuko da nuke, bai? Orduen, eta azpi eta zuken zure taldiaz e, lortu, e, paloi bat, e, kasu honetan, beste e, espaziora erudie, baina aukari batzuk dago sustantzien, bai? Orduen, hemen e, pare bat egin e, ez dugu haitxatu honek unidea idatikuek, dauki oinarri moduen e, irakaslean, asko garrasik nago, ez? E, irakaslean rolan aldetik, gure rolak, izango testenguru bat planteau ikasliei, eta hortik testengurutik, e, gero, erreflexio bat bultzatu. Ikasliek eurek, heldu daitxe zen ondorio batzutara. Eta galdera, e, palizko galderak agertzen dipein da berrez unitatietan, galdera horrek danak erantzuten dutzie honi. Zein izen da, zuk ekintza hori ahalik eta era, eraginkorrien inalizeteko, ze akzino edo ze, e, zer egin dozu. Hor, horretan, horretaz kontzientzia hartziela horrak. Eta holan, lortuko dau, ba, praktikaren bidez, eltzie, konturatzie, ostras, ba, hau dote bako ba, ona edo hau lortzen dut edo, bai? Eta hor sortzen da inteligentzia modu. Eh, unitatietan ziren, agertzen da behin da berriz balizko galderak eta gona duteko Gimnastika dago gozan bakarkako domeinu barruen, eta gimnastika lantzen direz eh, elementu batzuk, dizela elemento gimnastiko batzuk, bat ezbe gorputze agertzakin e, zer ikusi eta gero sartzen dauz, agutasun ba, jolas batzuk eta indar jolas batzuk. Eta maiera maieran, horrek elementu, lanura bezan elementuek, lotu bitxen da bezikazli. Bakotxak, ba, bera ikusten daren modu eme buru, ez? Ba, nik honek elementu lotuko da, eta hinkot, e, eh, aurkezpen bat, e, ba, ba, ikai, saiguetan zier, latu dut eta elementu. Eta gero, amai dago bat kontrako enkontrako domenio lantzeko lehia jolasa. Lehia jolasa, asira baten, asiarrak lan dositxun, eta komenteta bako, ba, borroka jolasa, ki pinen egertzen izan modu, baina borroka dauteko notasina nahiko negatibo. Lehia egin E, ekintzak hasten di batez be espazio bat eh, konkistatzean eta gero apurkapurke sartzen dauz eh, pintzela daka judoko teknika batzu. Zeran jauzi erakutzi umiei, eta hortik, gero bideratzen doieia, konkista hori ez da bakarrik bat baten kontra espazio baten konkista, baita be, ba, konkutza, bai, alkarren arti morroka etxendabe zuzen, eta zuzen. Eta honek danak eh, lantzen dauz eh, lau printzipio edo oinarri hartute. Importantiena ez da bakarrik, ez da, ez da bakarrik, ez da beste pertsoni gain ditzi, sino beste pertsoni errespetuz gain Bai? Eta duen horretarako erabiltzen dauz zindaminik, egon eta hartu, denporak, borroka itxeko denporak mugatu, hau da, nebarre benartuko du. Nesazten zailagi fijo jo, eta maitzen duzule negarrez, ba, uniekin barri pasetan da gero ah, bat horrek borroka zuzena dauenien, ba, sartzen da epaile. Eta epaile roletik pasetik bebai garrantzen dizeta gure. Eta beste sozer beba eguen, baina ez nasak horretan. Ba. Nahi osu ez irugarra eh, bat engot ja. ja. Ba, amaitxu nahi eh, esaten niri personalki honek zozer raporta duazte, izen da gorkut ezkuntzako beste irakasle bat batera, e, eh, alkarlan nien bierra ena Eta hori, e, ni aurten sakunaz zoateko taldien, eta konturatuna zerako altxorra da zoat bera existitzi euskal herren baina. Bueno, hain piztik hartuko da huitzen, ze... Gracias bueno, ez dakit daki zuten, gehien observatzen du baietz, baina aurten zoatek, ba, beteko ditu amarr urten. Ba, sortu zen, ba, dimiata zazpian, ba, ba, gizuten kurrikuluma berria esarri zenean, ba, ordu morezketa suposatu zuen, ba, kurrezkun karloan, eta horren aurrean, ba, ikusita, arloa zuen garrantzia, e, ikasleen garapen horretan, zari gorriko eskuntza, ba, zaten genuen, ba, defentza bat egin bar genula e, arloaren defentza. Eta, bueno, ba, taldea osatu behenun, eta, bueno, amarrukte pasatu dira, eta amarrukte horien, ba, lan talde finkoa e, mantendu ari izan da. Eta talde horretan, ba, bueno, ba, batzu urte asko dituzte, beste batzu bidean gatu dira, eta talde horretatek are, ba, jende berriare zartzen ari da. Bai? Eta orduan, ba, batzuentzat, eh, ez dakiz, lan talde hau, etatzen dute, entzuten dugunean, batzu initz egiten dugunean, ba, ez daki ze aditu, eredudito, jakitu zintetetiko jendea garela. Eta egia da, elkarrekin bitzen garenean, ba, elkarren arteko truke horietan, ba, oso lana berazgarria eta ez da bai oso polita ditugula. Orduan, gure aldetik nahi duguna da, e, gombidatu, aukera, zabaldu, ze, norri batean, bizkete, erdi itxita, gehatzen da, e, joan arteko e, hau, eta aukera nahi dizu zabaldu, benetan, e, eusen pertsona e, bere buruaz, prez ikusten bat ima du eh, horrelako lantatetan sartzeko, ze pixka bat betetzen du funtzioa esan duen nuke mintegitatik erratago ba. ze mintegia igual askotan eh, lan zehatzetan zentratzen dira eta igual zentratzen dira oso maila lokalean, ba, eskualdean edo, eta soat egin aukera maten dira da, ba, agian inkluso kurrikulum proposamena egitea, ba, eskuntza zaiari ez, ba, elkartzen gare dako, ba, arabati, bizkaitik eta gipuzkoatik eta denon artean Luraldetasun hori egintzat, eh, saiesten dugu, eta proposamen eh, aberatzgarriagoak egiteko aukera ematen dizkigu. Orduan orain, batzatuko eh, dugu horrelako tablatxo bat, eta tablatxo horretan, horretan batez eituztegu, ba, norbait prest ikusten bat badu eta lasai zuen jakinturik maia atiezka eskatu, e, tabla horretan, ba, bilera egiten dugunean, ba, konbida eta alzatu dute, eta bakar bakarrik dugu, zuen telefonoa, edo zuen elgide elektronikoa, ba, zuekin harremanan jartzeko, eta horren labintzat e, eh, talde hau indartzeko eta pixka bat eh, dugun sentsazioa ba amarruta hauetan ba administrazioaren aurrean eskuntza sailaren aurrean ba gozkuntza eskuntzaren defentsan ba arresi bati eusten gauden eh, sentsazioa dugu ez eta horri esker uste dut ondik arroa ba ez dela gehiago kaltetua sortako. eta horren lan honetan ba laguntzeko asmoa eta gaurko ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Eh, Ni galdera bat dut, ez da programazioa gure mintegian sortu izan zen e, eh, ez zabai da. Nik argi daukot, bai, nik ikuspuntu bat daukot. Ez, e, galdeko, eta eman dugu denbora nahiko horretan lamiakoko mintegien. Egon ginen lehenengo mailako programazioa de bultzetan edo egiten edo garatzen eta oso geldo, Hau da, nitzako, nas eta domino bat landu, bakarkakoa bada, e, hor gure gure eztabaida san bakarkakoa izan da alkarra a, eh, eh, beste dominio batzuen e, ekintza nas eta baloratu e, edo uneko uneko uneko unean landu berda dominio hori Kau, nitzako ez nas eta baloratu eta bakarrik jatu baina helburu e, bat lortzeko igual ni beste ekintza baten bidez edo talde kooperatiboak lantzen dut bakarkakoa. Hau da, eskolako beste norbaitek edo nire norbaitek, ikusten bali magau, ez naz efektiboa zeo zer egiten, igual aporta baldoza. Naiz eta ez balaratu kooperazio hori horretan. Baina, dinot, zeuek eh, osatu induzu zela eta zeuen artean egon zariela, zera zelan ikusten duzu, zelan geratu induzu, ze hori zinda gure mintegi lamiakon, okin dugun ez gara gaudia hauten. Zoilik, zoilik, dominio hori, puro, puro, puro, <laughs> zaukuro, edo, naz eta ez baloratu, beste do, e, zau, zio jabeko, <coughs> ba hori, natura ekin zaketa azkenean murriztuko ziren, eman dastazu, e, <laughs> baina murriztuko ziren bakarrik naturan egiten, ez eskola. Eguneko nean onartzen bau. Ea, eh, aukerak eta bat egin gero informazioan, aukera desberdina egoten dira, balea. Eta beti aukerak eta bada, eta hau ere dut zaten bada, eta irekia da buena egiteko. Hortun, zergeti geti aukeratzen da domini bakoitzarekin, zer dira ditu bat eh, egitea, ba, suportatzen dugulako, eta nintu dut hori praktikak egia estatzen dugu, berentan ikasle bate, eh, dominio batean, egintza dominio horretan, ikasle bat ditun, egintza prinsipioa, egoki, eta neko dut, barren hartzeko, balea du, saio kopuru bat, zer kopuru hori, adibidez gu saiotan mugatzen dugu, erratze berak e, lezion horretan ez du mugatzen e, denbora. Eta, klaro, zaten genuen, e, eh, unidea diaktikoa, ba, bi dominio lantzen bat ditugu, edo hiru, agian, depende ze kasuntan, ba, oso denbora gutxi jatu golitza jokela ikasle horri, benetan ekintza prinsipioetan eskura datatzeko edo jabetzeko. Horregatik, aukerak eta ingenuen, ekintza dominio batuentza, unidea diaktiko, konkretu alizatea horrez du esan nahi, ezin denik programatu bi ekintza dominioekin, eta agian ba, denbora erdiak agiria eskaintzea edo txertatzea. Bertzen, mm. kaso askotan adibidez, e, gehien bat eh, ikusi ditugunean, ba, dominioen e, artistikoekin eta lantzen dugunean, adibidez hor lantzen duzun e, proiektu, ikarako proiektu horrek, segurazki, e, elkar, elkar lanen lakietzako ekintza dominioarekin zer ikusi harreman oso handia izango du. Hori gertatu zaitan, ba, zigarren honetatea didaktikoa, lankidezana aurrera eramateko temorari ez nuen, eta orduan, dominio hori landu dut, antzerkiko proiektuaren bidez. Orduan, domin, zenbait dominio, elkarrekin e, eh, errestazun aukera edo mango du, beste batzutan agian, nik uste dut obedera mantentzea bakoitza bere individualtasun horretan. Bai, orduan, ez nuke zertatuko beste ekintza bat, naz eta zelan, nik ez dut esaten landu kooperazioa bat, eh, bakarkadeko zera, edo bat, eh, bat bat eko dira. Baina, ez zenute txertatuko eh, beste ekintza bat nase eta ez lan duen, oza, esan gure, elburu moduen, baliatu horretaz. Bai, haitu? <laughs> Eh, nik ulertzen denen gatik, adibidez, adibidez konkretua jartzearen. Badmintonen, nahiz eta mm-hmm. edo, ide eta ukakotasun dominetan lan egiten egon, seguro ere itxura denok, eh, kooperazio jarduera. Eh, elkarri pasatzen beste gabe gotian. Jarduera horiek erabiltzen ustez zilegi egoki, bueno, zilegi bueno, pero osea norbere emakiko, baina noski egokia diala, osea gero zu bilatzen desun efektua edo gehien bat izango dela aurkakotasunezko ekintza hoietan interakzio horretan badmintona baloratzeko eh, eta basura esan dugu, voleibolen baloratzeko egiten badezu, abera martoke emate mate ditu edo ez, zu ez talde baloratzen domeinu horretako ekintza. Baina ez du kentzen, abian ba, amartoke egiten jartzen dezu da baten baina helburua ez da gero orkako tasunezko jarduetan e, eh, e, eh, goera horiei aurre egitea, ez dira, kasu hortan da, teknika jakin bat hartzi. Eta orkako izan malabarek egingo bat zeritxu bezala da. Eta bai, ni uste segokia da, erabiltzea du behin ez horrein zaman. Hori horretu egin. Bai. Ez que hori izan gure horrezagatik. Eta eh? gero ze baloratzen zuen. Batzutan gertatzen da, izesula bolibor, ez da, oso komplikatu da, partida bate baloratzea, nola jokatzen, kontrako eta kideen elkarrekin zakuteik baloratzea oso zaila da, eta ez dut, bolibol, futbola honestutenak, ariketak teknikoak erabiltzen nota jartzeko. Oso, ez dut, erpina. Hoi, hoi da neuzte zuen jo. Bai, ez hori justu bat bat zen kontra zan, aurka hartzeko hori zan, mamiako nire sortzen dutana. Aurka eta batzuk eh, ezabatzen genuen gauza bat, bai, erinak, zeu beto kosaten jo ez lehez programazia. Azkene, azkene jakin barezu, egoera komplexu hori, zein zan. bakarkakoa o egoerak, oza, e, el guru den egoera.